大家好，我是 Kenny 杨。在今天的讲座里，我会系统的讲解如何在加拿大通过申请难民庇护的方式来获得加拿大移民永居身份方面的知识。通过今天的视频呢，您会了解到加拿大申请难民的基本的概念、相关的法律法规的依据，以及申请难民时候有哪些注意事项啊？难民需要符合什么样的条件啊？申请难民呢会带来什么样的好处，以及同时会带来什么样的后果？ 那么一个人在什么样的情况下应当考虑来申请难民庇护？那在视频的最后，我还配有一个案例啊，讲述一位来自萨尔瓦多的土木工程师啊，他是怎么样被黑社会敲诈勒索，最终来到了加拿大，最后成功申请难民庇护的故事。 那如果您在看完今天的视频呢，有任何关于难民的问题，或者是想要跟我交流的，都非常欢迎您在视频下方进行留言，每一条留言我都会及时的阅读和回复您。那么今天的这个视频的片长总共差不多四十分钟啊，比较长。如果您不能够第一时间一次完整的观看这个视频，那我推荐您在第一时间订阅我的频道，这样呢。 您可以后面很方便的找到我的视频继续观看，同时，如果我的频道后面有新的视频发布的时候，您也会第一时间收到通知。那我的视频呢是通过 YouTube 和哔哩哔哩两个平台来进行播放的。如果您是通过 YouTube 平台来观看的，请您点击视频画面右下角进度条上方我的头像进行订阅。如果您是通过哔哩哔哩观看的， 那么，请您点击视频画面右上方的订阅按钮进行订阅。今天我们来讲一讲加拿大移民申请当中的难民庇护申请。那我的讲座视频呢，主要是面向普通公众啊，所以我的重点不是来照本宣科讲法律知识，不是重点讲这个理论体系，而是主要讲实践操作的层面。那今天我们主要讲一讲外国人怎么样能够通过申请难民的方式来到加拿大成为永久居民。那 加拿大的难民申请的体系呢，分为两个大的方向，一个是魁省的难民申请，一个是加拿大联邦移民部的难民申请。这两个申请的体系是相互独立的。那如果说您要通过申请难民的方式前往魁省来定居，成为永久居民的话，那么就不适用于我今天的讲座内容。因为我之前有讲到过，我个人不懂法语，也没有魁省移民部的授权，所以我没有办法代理任何跟魁省移民局打交道的各种的案子。 所以我也没有太多的这个知识和技能来，呃，详细的讲解魁省相关的这个移民法规的一些政策。在加拿大联邦移民部主管的难民申请体系里面呢，根据申请难民的申请人的所在的地理位置的不同啊，我们把它分为两个分支，一个是申请难民的时候，申请人在加拿大境外，还有一个就是在加拿大境内。 那在加拿大境外的这个难民申请的这个路径呢？加拿大政府主要是根据，主要是跟这个联合国的这个 UNHCR，United Nations High Commissioner for Refugees 啊，联合国难民署，他们一起来进行合作，来进行这个难民的这个这个申请的认定的操作。那如果说您在这个境外啊得到了这个联合国难民署的认定，说你已经属于难民了，那么同时呢？ 加拿大以内也有相关的、相应的担保人或者是担保机构担保你到加拿大来，呃，为你承担最基本的生活费用。因为绝大多数难民在申请的时候，他们可能都没有任何的这个这个资金啊，身无分文，所以要有加拿大有相关的这个担保人或者担保机构，那么才可以移民到加拿大来。但这一块呢，通常都是加拿大政府和国际性组织，像刚才说的这个联合国难民署以及难民署指定的一些第三方的慈善性的机构。 来一起组织操作的。那我们作为持牌移民顾问，基本上在这个途径当中没有太多的这个呃发挥的空间哈。所以我今天的讲座呢，主要是集中在申请人在加拿大境内的申请的流程。那么，当一个难民申请人在加拿大提交难民申请之后呢，他首先他是这个难民申请，他是提交给边境局 （CBSA） 或者是移民部 （IRCC） 的。那么 对于符合条件的申请，这个 CBSA 也好，LCC 也好，他审理了之后，他觉得是符合初步的，符合一些条件，那么他就会把这个申请转发给 IRB，IRB 也就是 Immigration and Refugee Board 移民与难民委员会进行裁决。那如果 IRB 裁决说这个难民申请是成立的，呃，也就是说被批准了，那么这个当事人呢，他就可以以难民的身份来申请 PR，从而留在加拿大了。 根据呃移民法 IRPA 第九十九条的规定，难民申请呢，可以在入境加拿大的时候，在加拿大的海关进行提交，也就是提交给 CBSA，或者也可以在入境之后，在加拿大境内进行提交，那么提交给 IRCC 移民部。那么这两种提交方式的区别是什么呢？首先，所有人都可以在入境的时候提交难民申请啊，当您抵达了任何一个加拿大的边境口岸啊。 见到了这个边境局 CBSA 的 officer，你就跟他说我是来加拿大申请难民庇护的啊，这就是一种申请的方式。但问题是，在这种申请方式下，怎么样一个人才能够到达加拿大的边境呢？因为，当然，如果您能够申请到加拿大的有效的签证，这个就没有任何问题。但是，很多想要申请难民的人呢，他由于遭到迫害或者是种种原因，他没有办法满足加拿大移民法的规定，因为他。 本身他也是他他是想要到加拿大来长期定居长期定居的，他就没办法满足加拿大的移民官签证官说，呃，能够让签证官相信他最后会离开加拿大，是吧？那么这里头就会有一个问题。那么尤其是当一些比较极端的情形下的话，他由于遭到当局的一些迫害，他可能就连护照都没有办法获得，那他更没不要说去能够申请加拿大的签证。那么这些情况下，怎么样这个申请人可以到达加拿大的边境呢？但 在我们所学习到、所了解到的这个案例当中呢，通常有两种情况。第一种情况呢是，这个申请人他离加拿大，他的祖国离加拿大比较远，他一定需要坐飞机啊来来前到前来到加拿大。那么这种情况呢，我们学到的案例，注意啊，我不是建议大家、推荐大家这样做，我只是告诉大家，根据我们所了解到的案例，事实上有一些人是这样来操作的。怎么操作呢？ 他们去办一本假的护照。那么，比如说，因为大家知道，可能美国人啊，美国护照的持有人，他前来加拿大的时候是不需要申请签证的，所以就会有一些案例当中呢，有一些难民申请人，他实在是走投无路了啊，他就想办法啊，找人去帮他办了一本假的美国护照，然后他拿这个假的美国护照登上了飞往加拿大的航班。因为大家知道，如果你没有一个合法的签证或合或者是合法的这个文件， 啊，比方说这个 PR 或者是移民纸等等，那么你其实，在你的出发地你是没办法登上这个航空公司的航班，是吧？所以他不得已，他就采取这样的方方方法，先混上这个飞往加拿大的航班。然后大多数的情况下，我们学到的案例里面呢，他会在飞机上把这个护照啊假的这本护照呢撕碎啊，然后通过马桶冲掉。 然后来到加拿大之后，他就说他可以拿出他本身的护照，或者是他他就没有护照。然后他说我是来申请难民的，这是一种情况。那么还有一种情况呢，就是他可能是在美洲的中美洲或者是南美洲啊，因为大家前一段时间看新闻都知道，这个南美洲有大规模的，尤其是特朗普在美国当政的时期呢，有大规模的难民潮，呃，通过美国希望来到加拿大寻求这个难民庇护。 那么这就是另外一种方法。那这种情况，它当然就不需要伪造护照，因为大家知道，美国和加拿大有着非常非常长的边界线。那么这些边界线的绝大部分的路段呢，是没有任何的哨卡，没有任何的这个这个这个边境局的这个这个办公室啊。那么很很很很很很很简单，你就可以这个这个穿越这个美加边境来到加拿大啊。那么这也是另外一种啊。 我们叫，其实是，当然是，他当然，我们必须要明确一点，这种是非法穿越边境的一种方式啊，这一点一定要明确。那么，还有一种方式就是，申请人来到了加拿大的境内之后啊，他跟移民部的办公室进行预约啊，然后从而提交这个难民的申请。那这种情况就是，要么你是有合法的加拿大的签证，你拿的一个访问签证，你到加拿大来，然后你住在酒店里，然后你很从容的休息好了之后，慢慢的，然后你。 预预约这个呃移民部的办公室，然后提交，从而提交这个难民申请。那或者是刚才说的这种非法穿越美加边境线的这种方式，他穿越了美加边境线的时候，没有被没有被抓到，道，没有没有没有人看到，然后他就进来了。进来之后，他呃住在亲戚朋友家，或者是找个酒店 anyway，他只要能想办法，然后住下之后啊，然后呢他也可以啊比较从容的提交这个难民申请。那么。 无论是采用哪一种方法，采采用哪一种方式来到加拿大提交难民申请呢？一定要注意的是，要准备好，be prepared 啊，一定要有备而来。为什么呢？因为在我们了解到的一些案例当中呢，有两种情况。一种情况呢是，有的人可能他在来加拿大之前，他并不了解难民申请的这个概念，他连联合国的难民署，他的他也没听说过。那么 他办了访问签证，来到加拿大旅游。旅游的时候，他可能哎，通过跟一些人的这个沟通交谈，他发现哦，原来他可以通过这种方式。恰巧呢，他认为自己也是属于难民的一些要求的，那么他就临时起了这个念头来申请难民，这是一种情况。那还有一种情况呢，是可能是在一些呃中东地区或者一些呃比较不发达的国家的地区，那么他呢是通过移民中介啊来办理的这个难民的这个这个项目，他。 呃，多多少少可能被忽悠的一定的成分，他没有做太多的准备啊，然后呢，他就稀里糊涂的踏上了这个来到加拿大的这个飞机。那么，为什么说我一定一我我在这里一定要强调说，一定要充分的准备好，然后再开始操作呢？因为无论你是在哪一种通过哪一种途径啊，在边境也好，或者是进到进入到加拿大的境内之后也好。 通过这个 LCC 办公室提交也好，通过边境边境局 CBSA 提交你的难民申请也好，你在申请难民的时候都需要提交一份表格，叫 Basis of Claim 啊，简称 BOC 这个表格，这个表格是非常非常重要的表格。那么当您提交难民申请的时候呢，边境局或者是移民部，他们就是根据主要是根据这份 BOC 来决定是不是要把你的难民申请转发给 IRB。 那么，如果说转发给 LB 之后，那么 LB 也是主要根据这份哎 b o c 的表格来决定你的难民申请是不是成立，是不是批准啊？那么可能会有的人说，哎，那我我我可以先随便交一份，然后万一如果说不合适，我再改。那么理论上 b o c 的表格当然是可以改的，但是这个改可能跟很多人想象的改不是一个概念。b o c 这份表格的。 变更呢，有严格的流程的要求。那么变更的时候，比方说你你交的这份的 B O C 的表格里面，你第三段可能你你觉得不合适，你不想要了，你把它全部拉掉。然后呢，你兼新新交一份新的 B O C 表格，你在上面写上你之前的那个第三段，也要改为一个新的什么内容。然后你以为可能这份旧的表格就扔到垃圾桶了啊？其实不是这个，完全不是这样的一个概念。B O C 的这份表格在变更的时候呢，你需要。 很详细的填写你之前是怎么样的一个情况，然后你现在要改成怎么样的一个东西。那么边境局也好，移民部也好，IRB 也好，他们在看你的这个难民申请的时候，他同时会看到你的旧版的 BUC 表格和你的新版的 BUC 表格进行对比啊。如果说你旧版的 BUC 的表格对于基本的一些信息啊，比方说时间、地点、人物、事件啊，那么 你你你通过这个 B O C 表格呢，你要填写清楚你为什么会认为你呃符合难民的要求，比方说你遭到迫害了，你遭到什么样的迫害了，或者说你为什么会认为你将来会遭到迫害等等等。那么时间、地点、事件、人物，你一定要写的非常的清楚和详细。那可能你刚开始的时候写的不是很清楚、很详细，那你后面把它进行更细化的一些补充，那这个当然还好。但是如果说呃被认为是 有一些信息上的冲突啊，前后矛盾的地方，那么你的难民申请就会打一个很大很大的问号，因为，呃，边境局也好，移民部也好，L B 也好，他们可能就会认为说你这个人是一个不诚信的、不诚实的难民申请人。那么，基于如果你不诚实的话，那你所说的所有的话，他们都会给你打一个很大很大的问号，这个会严重影响你的难民申请的结果。那么，同时呢？ 这个 b o c 的提交和变更都会有很严格的时间限制，按天数啊，按天数，这个时间是非常非常紧张的啊，所以这是我为什么要强调说，如果说有人想要通过申请难民的方式。 呃，前来加拿大申请 PR 的话，那么你一定要在操作之前呢，当然在条件允许的情况下，当然如果说你你不不马上走，可能连命都没了，那当然这个就不用说是吧？那么一定在条件允许的情况下，一定要做好充分的准备。那么无论你是通过哪种方式提交难民申请，你的难民申请需要怎么样才能通过边境局 CBSA 或者是 l c c 的审核，从而到达 l r b 呢？ 那么移民法呢规定了，首先它规定了一些排除性的条件，这个呢可以参考我们上一期讲过的这个 eligibility 和 inadmissibility 的关系啊，我们把它们称为呃白条件和黑条件。那那么移民法规规定的这些这个排除性的条件呢，我们也把它简称为黑条件啊。黑条件呢，简单说就是凡是你符合这些条件的，那么你的难民申请就直接废了啊，就直接挂了，直接排除掉。 那么，如果说你的难民申请不符合这些黑条件，那么你就可以到达 LB 了。那到达 LB 之后，由 LB 来裁决你的难民你的情况，你的难民申请是不是符合加拿大移民法对于难民的要求，对于难民的定义啊？你是哪一种情况？那么我们把这个呢，可能就叫做白条件啊。那首先呢，我们来看一看黑条件，移民法第一百条的第二款。 规定了两种难民申请被暂扣的情况啊，什么叫暂扣？就是说你的难民申请提交给 CBSA 边境局或者是移民部之后，他们收到了你的难民申请呢，他们把你的申请先放在这儿啊，hold 住啊，先 hold 住啊，那么不去转发给 IRB 啊，也不做下一步的动作。那么什么样的情况会触发这种被 hold 住的这种情况呢？我们来看一下，第一种情况。 如果申请人由于国家安全的原因，或者是侵犯了人权，或者是有严重的犯罪行为，以及参加了有组织的犯罪等等，被依法被移民部依法起草了一份《移民法》第四十四条的一个 in admissibility 的一个报告，那么这份难民申请呢，它就会被 hold 住了。第二种情况呢，就是当难民申请人在加拿大被起诉啊，他有犯罪行为，并且他的这个罪名所对应的最长的刑期是超过十年以上的。 这个严重的犯罪，但是还没有宣判的，那么他要等到宣判，也就是说，在宣判之前呢，他的难民申请就会被 hold 住，被暂扣。那讲到这里呢，可能又有一个问题：那你把我的难民申请 hold 住了，暂扣了，那你扣到什么时候是吧？你你 hold 到什么时候？你你为什么要 hold？你这个这个目的是什么？那这个里面我们就可以再次感受到这个加拿大移民法规的这个严密性。那但它的条款之间是有非常强的衔接性的。 那么，如果说这个难民申请人他被起草了一份 inadmissibility 的报告，那么他 hold 住的目的就是为了等到这个报告的这个进一步的裁定和审核，甚至还有的时候会需要有听证。那么，如果最终的这个裁决这个 inadmissibility 的这个情况是成立的，那么会发一个驱逐令，那么这个人就会被驱逐出加拿大。那么到这个时候为止呢，这个难民申请就会被。 彻底的 close 了啊，被关掉了，没有了，结束了，game over。那么第二种也是一样，如果这个人因为由于犯罪行为最后被宣判了，罪名成立啊，那么无论他实际上被判了多少年，只要他的这个罪名在这个刑法上或者说呃相应的这个法律上规定的这个最最最长的这个刑期是超过十年的，他就属于严重犯罪的情况。那么这种情况呢？ 他也他的这个难民申请呢，也不会再发往 IRB 了，那这个申难民申请也就关掉了啊，game over。这个申请人呢，可能先需要在加拿大坐牢，坐完牢出来之后被直接遣返啊，那么也就没有这个需要再去转发给 IRB 了。那么除了这两种呃难民申请被暂扣的情况，那么接下来的这个 IRPA 呃移民法第一百零一条第一款，它也规定了几种情况，那么什么样的？ 情况，这个难民申请呢，是不会发往 LB 的啊，不能发往 LB 的，也就是说就结束了啊，它就不符合申请难民的资格。那我们来看一下这七种啊不能够发往 LB 的情况里面的三种，前面的三种都讲的是重复申请的情况，也就是说你之前已经提交过一份难民申请了啊。那么第一种情况是。 你提交了难民申请之后被批准了，你已经被赋予难民庇护的申请人。当然，你再提交一份申请就不会再转发给 L B。第二种情况说的是，你提交申请到了 L B，但是被 L B 裁定裁裁决是不成立啊，不接受不批准啊，已经被拒掉了的重复的申请，那么你就不可以再重新提交一份申请，然后还要转发到 L B，这个就不用再转发了。那么第三种情况就是说，你上一次的第一次的这个难民申请的。 这个申请呢已经被判定属于落在这个黑名单的这个情况里头，是不能转发给 L B 的啊。或者是你提交了申请之后呢，你又撤销了你的难民申请的，或者是你提交了难民申请也到了 L B，但是后来呢由于种种原因被 L B 宣布放弃了的难民申请，那么你再次提交难民申请的时候也就不可以再发往 L B 了。什么叫做被 L B 宣布放弃的？ 那么就是说，当你提交了难民申请之后，这个难民申请也转发到了 LB，LB 呢，呃，通知你我们要举行一个听证，你要出庭啊。结果呢，你在指定的时间，你不不管是什么原因你没有来，然后你也没有告诉 LB 你是什么情况，你是什么原因。那么通过了一定的程序，它有一定的时间的规定的要求，如果也也联系不上你，也也没办法，然后你也不出现，那么。 你的这份申请就会被宣布放放弃，放弃了也就没有了，不存在了啊。那么这个时候，如果你第二次你又跑来说你你你你你上一次不管是什么原因啊，你又跑来说你又来申请，那可能你的这个那第二次的这个难民申请就落在这个黑名单里，没有办法再发给 L B 了。那接下来我们再看一下其他的情况，第四种情况也就是 C 点一项，在这个难民申请人来加拿大之前。 他已经向其他国家啊申请过难民的。这个其他国家是什么样的国家呢？就是这个其他国家和加拿大一起啊，同时都是作为这个这个这个协议方，都是作为签字国啊来共同签署过一些难民公约的一些成员国啊。如果你在那个国家已经申请过难民了，那么你来加拿大也就没有没有资格再重新再申请一次难民，因为。 加拿大和呃这个难民公约的其他国家，他们的标准其实都是一样的。第五种情况就是说，这个难民申请人呢，他已经在其他的国家获得了难民庇护的，比如说有一个人，他呃曾经到了欧洲，比方说到了法国，他申请了难民庇护啊，也被法国政府呃决定收留了啊，已经同意了给给予他难民庇护，他也在法国有永久的居留权。 啊，但这个时候他好像觉得说，哎，这个法国我我我生活的不是很高兴啊，不不是很开心。我我听说加拿大更好，我想要到加拿大来，然后我又来申请一次难民。那对不起，这个情况就是因为你已经在当在法国有了难民庇护了，那么加拿大呢就不需要再向你提供重复的这个难民庇护了，因为难民这个这个项目的这个目的呢，是为了给人提供一个基本的安全的生活的。 一个一个一个场所，一个一个国家，一个保障，而不是说给你提供一个更好的、改善性的这个生活条件的这个这个条件。那么第六种情况就是直接或者是间接啊，从一个指定的国家来到加拿大的人。那么根据移民法的规定，目前这个指定的国家只有一个，就是美国。也就是说，你从美国。 或者是直接，或者是间接通过美国来到了加拿大，那么你就没有办法申请难民。那这个原因呢，就是我在之前的讲讲座里也有提到过，就是美国和加拿大他们签了一个关于难民保护的协议，叫 Safe Third Country Agreement。这个协议呢，排除了从美国来的外国人在加拿大申请难民。当然，这个协议有它非常严格、具体的适用性的条件，也有很多例外的情况啊。 凡事总有例外，所以难民的申请是一个很复杂的一个一个一个体系。那我今天只是讲一些概要的一个框架啊，那并不代表说，哎，你说你你是从美国来的，是不是就一定不能申请难民？也不是这样啊，我们要看具体的情况，case by case。那么最后一条，第七条啊，就是我衔接我刚才讲的那个两种被暂扣的难民申请被暂扣的情况其中的一种，就是说如果申请人。 由于国家安全原因，侵犯了人权，或者是有严重的犯罪行为，或者是参加了有组织的犯罪等等，构成了 inadmissibility 的，最终被裁定这个 inadmissibility 是成立的，那么这个暂扣就结束了，你的这个难民申请就作废了啊，被关掉了，没有了，就提前 game over，你被遣返回国啊，基本上是这样一种七种的这个这个黑条件。那么讲完了这个所有的黑条件，我们接下来来看一下。 白条件的情况，什么叫做难民啊？我们在加拿大讲的这个关于基于移民法的这个难民庇护的这个概念呢，其实主要的核心是基于加拿大加入的一个一九五一年日内瓦联合国的难民公约啊。这个难民公约呢，它里面列出了一些情况，什么样的情况是我们国际社会需要给他提供基本的人权的保障啊？那么。 但是后来呢，大家会发现说，这个，呃，一九五一年的这个公约里面的这个这个条件啊，太窄了啊。实际上，现实生活当中呢，还有很多他们不符合这个公约的条件，但是从这个人道主义的角度来讲，或者说从国际救援的这个主义的角度来讲，我们认为他们其实也是很迫切的需要国际社会给他们提供基本的这个人权的生活保障啊。所以后来呢，又加入了一个新的概念，我们叫需要保护的人。 A person in need of protection。那么，什么叫需要保护的人呢？什么叫公约难民呢？我们来看一下移民法的具体的规定。移民法 IRPA 第九十六条规定啊，公约难民呢是指的一个人，由于害怕在他的祖国或者是在他的现居国啊遭到迫害，所以呢他需要寻求难民庇护。 那么，他由于什么原因遭到这个迫害呢？有五种情况：第一种是因为种族；第二种呢是宗教；第三种呢是国籍或者是民族；第四种呢是某个特定的社会团体的成员；第五个呢是政治观点。那么这五种情况呢？ 呃，大家根据字面的意思，大概其就能够体会其中的意思。那么，比如说这个，由于种族，大家都知道，之前呃很多年以前在南非的时候，这个白人和黑人之间他们的这个冲突导致了很多的迫害，这个就很清楚啊。那么宗教，呃，就更不用说，在尤其是在很多中东中东国家，他们的这个宗教派别非常非常的多。那么不同的派别之间经常会发生一些迫害的这个事件啊。这个其他的事件，大家自己可以通过脑补啊。那么。 我就不一一的这个这个介绍了。总之，这个公约难民他的这个条条框框还是比较清楚的。当然，如果说有有人觉得自己的情况并不是很清楚，那欢迎在我的视频下方留言，或者是跟我取得联系，我们来 case by case 的来讨论。那么，什么叫做需要保护的人呢？那么 LPA 第九十七条有一个规定，是这么来说的，就是说，如果一个人如果说被遣返回他的祖国或者是他之前的国籍国，那么 他就会面临一种危险啊，这种危险是我们充分的相信它是存在的。那么这个危险呢，并且是符合这个反酷刑法公约的反酷刑公约的第一条的一个一个要求啊。那么这个 Convention against torture 啊，就是反酷刑的这个公约，这个是加拿大后来在一九五一年公约之后又加入的一个新的公约的一个一个一个协议，或者是。 把他们遣返回国之后，他们会面临失去生命的这个风险啊！由于这个遭受残酷的或者是不寻常的这个虐待或者是处罚，如果他满足一二三四条的这个条件，那么这个一二三四条的这个条件呢，字面上我们我们去看的话会非常非常难理解，所以我就不去讲这个具体的法律的条文的这个意思了。那我接下来通过一个非常具体的案例，让大家近距离的来体会一下什么叫做。 需要保护的人，a person in need of protection。那么有一个国家叫 El Salvador 啊，萨尔瓦多啊，它有一个土木工程师，呃，不知道他叫什么名字。那么加拿大因为在难民保护的这方面呢，非常的有经验，所以所有公开的难民的案子，它里面的具体的姓名，还有具体的时间，甚至具体的地点。 他都是打叉叉叉 <laughs> 啊，都是用叉叉叉来代替，所以我们没有办法知道说这个呃主人公他的姓名啊。那我们就暂且把他叫叫叫做萨先生啊，由萨尔瓦多来的。啊，这个萨先生呢，他是为一家建筑公司工作的。这个建筑公司呢，我们简称叫 SS 建筑公司啊。他在他的这个 b o c 的表格里面，就是这个 Basis of Claim 的这个表格里面，声称呢。 他被一个叫做 MS 十三的黑帮团伙威胁啊，要杀死他。那在二零一八年的某一天，全副武装的 MS 的 MS 十三的这个成员来到了他的工作的地方，让他交钱。交什么钱呢？交保护费啊！你不，你不交，那么我就要杀你 <laughs> 啊，并且警告他不要报警。结果呢，他。 他自己也没有那么多钱，他把这个勒索的事情呢就跟他的老板说了，他老板非常好人人不错，替他给了钱。但是后来呢，又来了一天，还是在同一年，二零一八年，这个 MS 十三呢又找到他了，再次向他提出了勒索，警告他，如果你不给钱，你和你的老婆都得死啊！那这一次呢，他的老婆呢，他的老板呢就不愿意再给他钱了，因为。 这这老板心想，他毕竟是个做生意的，他这个这个事情没完没了，我有多少钱能帮你交，对吧？但是，然后这个萨先生呢，他还是很很害怕，所以呢，他就自己自己掏了腰包，自己交了钱。交了钱之后呢，他还是选择了去报警。但这个时候呢，警察呢，既没有调查，也没有给他提供任何的保护。报警了之后呢，他很快他收到了一个手机上面收到了一个来自于墨西哥的一个电话号码的威胁电话，对方呢。 掌握了他所有的详细的个人信息，他住在哪里啊？他的老婆叫什么名字啊？住在什么地方？他有几个孩子？孩子什么情况？在哪里上学啊？上几年级啊？什么的这种非常非常的详细啊。然后呢，说让他以后每个月都得交保护费，不然呢就杀了他老婆。那么在当天晚上的时候呢，他在自己家的门口听到了枪声。这个萨先生呢，非常的害怕啊。 所以他非常的艰难，但是他还是按照要求每个月缴纳保护费。同时呢，他也继续联系了警方，希望得到保护。但是呢，警察跟他说呢，警察他们没有足够的警力来处理他的案子。第二年，二零一九年的某一天，这个萨先生呢，他实在没办法了，他跟 M M 十三的这个成员说，他实在是没有钱继续支付保保护费了。但是 M H 十三跟他说呢。 没有钱就去想办法，否则呢杀他全家。萨先生没有办法，就想办法东拼西凑啊，继续凑钱来交保护费。那么还是二零一九年的一天呢，他最终想了办法呢，他找到了政府的人给他帮忙，可能是警察的上级的主管部门啊。那这一次呢，警察呢给他出了一个报告，那可能是个立案报告，但是呢还是没有给他提供任何的保护。反过来呢，警察还跟他说：“你要小心点哦。” 这个 M H 三可能会对你进行报复啊，那么这种情况下呢，这个萨先生呢，由于实在是太害怕了，所以呢，他就逃到了加拿大来。那同时呢，他把他的太太、孩子藏在了一个比较安全的社区里，有大门的啊，这个大门可能晚上会关掉，或者是怎么样，有一个大门的社区里面。为什么呢？因为他没有足够的钱，因为他的钱都 <laughs> 都拿去交保护费了。 所以他没有足够的钱来给他的家人一起买机票，一起逃到加拿大来。但是他觉得呢，暂时啊，如果 M 十如果 M 十三在萨尔瓦多找不到他人的话呢，他的家人呢暂时应该还算是安全的。那这里呢，我们简单啊说一说说一句，这个萨尔瓦多这个国家是个什么情况？这个萨尔瓦多的这个国家呢，它在墨西哥的南面，它在中美洲是一个非常小的国家。这个国家的政府呢，非常的腐败。 犯罪的非常的高发啊，这么样一个一个国家的一个情况。那么这个案子里面的这个萨先生呢，他是申请了也获得了加拿大的这个访问签证来到加拿大的，但是他的申请难民申请呢，先经过 RPD，就是 Refugee Protection Division，这个 RPD 呢是 IRB 下属的一个部门，IRB 总共有四个部门，其中有两个部门是跟难民保护相关的，一个是 RPD。 也就是说，当 CBSA 边境局或者是 LCC 移民部他们把这个难民申请转发到 LB 的时候，首先就是转发到这个 RPD，由 RPD 来决定他这个难民申请是不是成立，是不是被批准啊。那么这个萨先生的这个难民申请呢，先经过 RPD 的审理和听证之后被拒了，认为不成立。然后不成立之后呢，他可以有申诉的一个一个机会或者或者说是权利。那么 他就申诉到这个 Refugee Appeal Division，这个呢是 L B 的下面的另外的一个部门。那么这个部门的这个司法权限呢，它高于 R P D 啊，所以他就申诉到了这个 R A D 啊，我们叫 R A D。然后 R A D 呢就推翻了原来的 R P D 的这个裁决啊，认为他的这个难民申请呢是成立的，给予了批准，并且呢没有发回重审啊。这个跟司法复议的这个概念有点不一样，R A D 呢。 呃，他也有发回重审的情况，但是在这个案子里呢，他是直接就就就给他批准了啊，就给他批了这个难民的申请。那么讲完了这个案子，大家就能够就能够大概其能够体会到，因为这个萨先生这个案例里面的这个萨先生，他不属于显然他不属于公约难民的那几种情况，他的这个被迫害的原因不是由于那五种原因之中的任何的一种，但是呢，他确实是。 属于应该保护的人啊，属于需要保护的人，并且他这种保护在他的国家他没有办法得到啊，所以他就来到了加拿大。那么这个就属于一种需要保护的人能够申请难民的一种情况。那么讲到这里呢，可能会有一些人啊，觉得说，哎呀，这个难民申请听起来不错啊，啊这个。 不需要什么条件是吧？尤其是跟我们的这个经济类的移民相比，不需要有年龄的要求，不需要考雅思，也没有资金的要求，也没有工作经验的要求，更不需要雇主，还更不需要读书，什么都不需要是吧？只要你你觉得可能有些人会说，哎，是不是我只要编一个故事，然后只要编的 OK 可信，编的像那么回事儿，然后就能够就能够来申请难民呢？那么在这里呢，我要讲一下难民的申请的后果是什么？当然。 最好的后果就是你你你的难民申请被批准了，然后你拿到了 PR。但是你拿到了 PR 之后，作为难民申请的人，他得到了 PR 和通过我们讲经济类移民、技术移民、投资移民，或者是家庭类的担保移民来的加拿大拿到的这个 PR 拿到的永久居民的身份，它是不一样的。那我来讲一下。那么首先就是说。 当你在加拿大提交了难民申请之后，如果你的这个难民申请还没有最终的一个结果，比方说 RPD 还没有给你最终的一个裁决，或者是 RPD 给你了最终的裁决，然后你又上诉了，然后 RAD 他还没有给你最终的一个裁决的话，在这段时间之内呢，如果你符合一定的条件，你是可以申请学习签证，你也可以申请工作签证，并且呢，如果你什么都不申请呢，你还可以享受一定程度的公费医疗啊。 所以加拿大的这个对于难民的这个保护和支持非常非常的完善啊，非常非常的全面。但是同时申请难民的坏处是什么呢？就是有些人会觉得说，哎，那我是不是可以先通过申请难民的方式，我先来到加拿大？就像你刚才说的，哎，我可以先申请个学签，先申请个工签，还可以享受一定程度的公费医疗。那我是不是可以等这个难民这个结果的同时，我可以凭借我的学签也好、工签也好，我可以再去申请一个经济类的移民呢？ 答案是否定的。主只要你申请了这个，提交了这个难民申请，那么其实，在法律状态上来说呢，你是属于 inadmissibility 的情况。inadmissibility 呢，其实就把你排除在了所有的经济类或者是家庭类的。当然，这个还有例外哈。那么，但主要的来说，就是排除在了所有的经济类的这个移民项目之外啊。虽然说，那有人会说，哎，那我已经。 英文的 m i s a b i l i t y 了，但是我为什么还可以申请学签和工签呢？那这个就是加拿大的移民法对于难民申请人的一个一个例外，或者说我们理简单可以理解为一个豁免的一个情况。那么同时呢，当然，如果你的难民申请被拒了，最终被拒了，没有成功，那么你当然会被遣返回国。那么，但是这个你的这个申请的记录呢？ 会给你未来，假如说你未来还有可能想要考虑来加拿大的话，无论你是来旅游，还是来学习，还是来工作，啊，还是来申请移民、申请永居，那么都会在很大的程度上影响你未来的签证的申请的情况。所以难民刚才说了，虽然看起来好像跟经济类比起来，它的要求并不怎么多，或者说并不门槛并不怎么高，但是它的副作用很大啊。那么刚才也提到了。 最好的情况是，如果这个难民申请呢被批准了，你拿到了你，然后你你你你基于这个难民的这个身份，然后申请了 PR 也拿到了 PR，那么通常来说呢，无论你在拿到 PR 之前还是在拿到 PR 之后，通常情况下你都不可以再返回到你的祖国了，因为你想你来加拿大申请难民的原因是因为你害怕在你的祖国遭到这个迫害。 失去生命，或者是遭到酷刑的对待。那这个时候， <laughs> 如果你拿到了 PR 身份之后，你说你哎，我想回国去看看我的家人呐，看看我的朋友啊，或者我国内是不是还有点什么财产之类的，我回去处理处理。对不起，那你如果一旦回到了你的国家，这个情况被加拿大政府掌握了，那么你想想看，你还需要加拿大继续给你提供保护吗？当然就不需要了。所以，一旦发生了这种情况， 你的 PR 身份呢，就会被当然还是要遵照法定的程序啊，就会被 IRB 宣布你的这个保护终止啊。这个就是我在上一期的这个 Inadmissibility 里面提到过的一种属于 Inadmissible 的情况啊。所以大家可以想象得到，就是说这个难民呢，看起来好像是跟经济类的移民和家庭类的移民比起来，好像比较简单，但是它的副作用很大。所以实际上来说呢，就是。 如果你真的是很符合难民的这个要求、这个定义，那么你应该通过申请难民的方式来到加拿大。但是，如果你其实不符合、没有那么符合啊，那你如果要非要说自己编个故事来申请难民，那你自己一定要想想清楚，你能不能够承受这个后果啊？那么，这个难民的这个部分呢，是整个加拿大移民与难民保护法当中。 整个加拿大移民体系当中，应该说这个技术难度最高、最复杂的这个部分。那我今天呢，尝试啊用比较呃通俗易懂的这个方式，把这个简单的这个框架跟跟大家来来来做一个介绍。但同时，我也发现网上，尤其是至少是用中文的这个讲这个难民的这个视频呢，应该说是非常非常的少。所以我也不能够确保说我已经讲得很很很明白，讲得很清楚。那么，呃。 还是老呃，您您还是还是还是老规矩，就是说，如果你觉得呃对我今天讲的内容啊有任何的不理解不清楚，或者说你觉得你有一些情况需要跟我进行沟通，然后进行澄清，或者说你对这个东西很感兴趣，然后就想跟我来一起切磋一下、探讨一下，那我都非常的欢迎啊！呃，您可以在我的视频下方留言。那我们今天的这个视频的内容呢，基本上到这里就结束了。下一期呢，我们来讲一下在。 二零二二年，今年香港人怎么样移民加拿大？这个话题，那我们下期再会。